За бүгд нь орой минь төргий. Одоо яг энэ хэсэг болвол одоо миний орж байгаа ройл өөрөө жоохон гөлөмцөөхөн гэрте орж иж байгаа залуу учраас юм хувцалсан байна. Тэгээ наваа бити ууцсан байна гэж ойлгорой. Нэг жоохон ядраад ингээд нүдрүү жаахан цус ингээ гүрчлээ. Тэгээ бас дүрдээ хэрэгтэй болов гэ нүдрүүгөө хүртэл цус гүйлгсэн байгаа шүү. Одоо энэ барыг 8 дахь нь 8 9 тэр явцал сериал идэрдэг нэлээд Оо миний өөрийн хувийн бизнес байлаа. Тэр чин 3 дугаар ангитай лөө 4 дугаар ангитай тухайн үед одоо та нар одоо мэдхүүдэхгүй юу? Mortal Kombat гэдэг тоглоомны нөгөө канотныхын кодуудыг хевлээд нэг жижигхэн ном болгоо зарж исэн ангийнхаа хүмүүсттэй. За 31-р дунд сургуулийг 10 жилээр төгссөн. Тэрний араас кино урлагийн дэд сургуулийг жүжигчний мэрэгчлэр төгссөн. За тэгээд тэрний араас юу Солонгосын Төнгөгдөг гээд Янгог Янгоо Агвад театр киноны найруулагчаар мастер хийсэн. Дараа нь Монголдо ирээд Royal Academy төрийн удирдлагын ангиар дахиад нэг мастер хийсэн байдгийг Одоо тэгээд амьдралын их сургуульд одоо нухлуулаад явж байна та. За далаад бол амар сэлнэ. Хөөсөр Бата хэрэглэгээ явж. Төлгөөнөө намайг далаад яаж сэлснийг бол мэднэ. Төөр гархал дуртай. Ууланд гарах дуртай. Тэгээ тэр болгон бас ууланд гарахгүй маа тэгээд сүйд нэг э, найруулагч мөнх хоёртайгаа э, юу хэмрэ овоо руу гарах гэж нусаа хацартаа наасан тэгээд шилэн мөртэй гэсэн. Аа нэр чог том ярих хэрэгтэй биш. Нэр шилэн. Хей. Юм богд ирсэн. Явсан юм байна. Мөнх хоёртай цаг. Соренто гэдэг нэг тийм классик дуу идэх юм. Тэр болвол тийм хайрын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тухайн Ингэсэн цэнхэр мандал мэлтиж тэнүүн сайхан тэнүүн сайхныг цууга цуулна. Аа нөгөө 1976 оны Роме Жулеттай билүү дээ. Хамгийн хэцүү хэсэг нь хэсэг нь бол яг төгсгөлийн одоо сэтгэл зүйчдэр одоо тулгаа очиж байгаад сэтгэлээ чин сэтгэлээ бүгдийг уудалж байгаа тэр хэсэг хамгийн хэцүү хэсэг. Бурхоч намайга хайрлан сум би чамайга